ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव होना आवश्यक है और जो कि हम पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग वचनों को सुने हैं सुन रहे हैं ये सबसे हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है सो और शाम के समय के लिए मेरे लिए भी आपके प्रार्थना में याद में मुझे जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ शक्ति तो है ही नहीं है बल नहीं है लेकिन आपकी प्रार्थना मुझे सहायता करेगी yes. और मैं तो प्रीचिंग नहीं करूँगा प्रीचिंग तो बहुत किया प्रीचिंग बहुत बहुत किया प्रीचिंग अभी मैं और भी बहुत बहुत से बातों को प्रभु की दया से गहरी से गहरी बातें भी बोल सकता हूँ कि जो लोग उसको गहरी समझते हैं लेकिन गहरी कुछ नहीं है सारी बातें सिंपल है लोग उसको इस प्रकार से बनाते हैं कि तुम्हारे बस का काम नहीं है ये बहुत ऊंची बात है और बहुत गहरी बात है लेकिन हमारा प्रभु बहुत सिंप्लिसिटी का परमेश है कोई बात कठिन नहीं है प्रभु की आत्मा हमें जब ही प्रभु हमें सिखाता है कोई बात कठिन नहीं सो so इसके लिए प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो आपके प्रार्थना में चाहता हूँ आने तक भी मुझे ठीक नहीं था वॉमिटिंग भी हुआ जो बुखार भी back pain eye pain headache और पूरी तरीके से लेकिन मुझे लगता है कि कभी हमेशा मेरा अनुभव है जब जब मैं प्रभु के लोगों के बीच में संगति में आता हूँ प्रभु आ, मुझे सहायता करता है अच्छा लगता है प्रभु की स्तुति हो और बहुत से अच्छे गीतों के लिए प्रभु की स्तुति प्रभु का धन्यवाद हो और जितने भी विश्वासी भाई बहनों ने जो गीतों को गाया बहुत प्रभु आपको आशीष दे हम इसमें से बहुत से प्रभु आने वाले दिनों के अंदर यदि प्रभु का आग मंजूर होगा इसमें से बहुत से प्रचार बहुत से सेवक लोग प्रभु खड़ा करें yes. तो आएंगे थोड़े समय के लिए हम लोग प्रभु के वचन को वही विषय को हम लोग थोड़े से ले लेंगे जो आ, आ, कल बातें किया मैंने कल कल मॉर्निंग में अच्छा ओके हमने इन बातों को देखा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम एदेन बारी के अंदर जब पतन हुआ तभी हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया था वो निकल गया और प्रभु ने आदम को देखा तो मिट्टी है और आखिर में मिट्टी में जाएगा लेकिन मैं ये कहता हूं कि यह हमारा डेस्टिनी नहीं है वो हमारा गंतव्य स्थान नहीं क्या गंतव्य स्थान वो हमारा गंतव्य स्थान नहीं है वो हमारी डेस्टिनी नहीं हमारी डेस्टिनी वहां पर है और प्रभु के चुने भी लोग वहां से आए हैं सो इसके लिए हम उसके लिए इसके लिए तैयारी करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया सिर्फ हमको उसको स्वीकार करना है सो <clears throat> यहुन्ना के सुसमाचार के अंदर से मुझे थोड़ा सा मदद करेंगे जो भी कुछ भाई हिंदी में पढ़ने के लिए पीछे के जो भाई लोग यहाँ पर आगे बहुत से चेयर से आप लोग आ सकते हैं आगे आना है अच्छी बात रहेगी सो यहना रचे सुसमाचार उसका अध्याय दो तीसरा अध्याय सॉरी और हम लोग तीसरे बच्चों से हम लोग पढ़ेंगे Jesus answered said unto them unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he's he's old? Can he enter the second time into his mother's womb and he be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh are flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. Must. It is not should. कोई सलाह नहीं कि नया जन्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा चला रही है ये प्रभु ने कहा मस्त आवश्यक है जरूरी है सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा नया जन्म होना चाहिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु हम तेरे बच्चे हैं प्रभु जी जगत श्यार अब से पहले तेरी योजना में थे yes. यहां पर आ गए पतन के बाद में भी फिर भी प्रभु जी तेरी योजना में कोई बदल नहीं होता oh, हमारी डेस्टिनी पहले से तूने तय किया है मोहर बंद करके प्रभु जी उसके अंदर जो भी कुछ तू हमारे लिए रचा है और रखा है उसको तू पूरा करेगा yes. प्यारे प्रभु जी आज शाम के समय के लिए भी हम तेरी स्तुति करते हैं कि हमको तूने इकट्ठा किया जगह जगह से प्रभु तेरे बच्चे हम लोग इकट्ठे हुए हम तुझसे आशीष चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर जो भी कुछ कमी घटी प्रभु जी तू भर दे सहायता कर इतना नहीं पिछले दो दिनों में तेरे दासों के जरिए से तूने प्रभु हमसे बातें किया वो बातें समझने के लिए हमारी सहायता कर और आज फिर से प्रभु इन वचनों के जरिए से तू हमसे बोला और बातचीत कर मैं अपने सारे शारीरिक आत्मिक कमजोरियों के लिए तेरे क्रूस की तरफ देखता हूँ yes. तू मुझे शक्ति बल दे सारे सेवकों को तू प्रभु की सेवका आशीषित कर और उनको दिव्य हरेक प्रभु सोल को आत्मा को प्रभु तेरे आगमन के लिए तैयार कर आई हुए सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर जस्ट आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा मुझे लगता है अच्छा लगता है थोड़ा कोई पीछे पीछे रहते हैं कभी भी आप आगे की जगह देखिए कभी भी आगे की जगह देखिए हमेशा देखो बहुत से कुर्सियां कभी आप बताइए सचमुच में यदि भाई ब्रहणम होते तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोगों ने यहाँ तक के पूरा कवर कर लेते लेकिन क्या करेगा ये बॉम्बे का आदमी है क्या है वो हमेशा का है सर इसके लिए ठीक है उसको लंबे से भी देख सकते हैं या सुन सुन सकते हैं नो प्रॉब्लम लेकिन मैसेज वही है मैसेज वही है आप प्रभु की स्तुति प्रभु का धन्यवाद है जस्ट मेरे को ज़्यादा पढ़ाई नहीं होने से मैं जो सिंपल बातों में जो भी कुछ प्रभु ने मुझे दिया मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सिर्फ आपका ध्यान हर बात की तरफ लगाइए हर एक जो सेंटेंस है हर एक जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ जो मेरे पास में लफ्ज नहीं है काफ़ी लेकिन समझाने के लिए मैं सोचता हूँ कि प्रभु हमारी सहायता करें कल हमने देखा और आज भी देखा कि हमको पवित्र आत्मा मिलनी चाहिए ये बैन और उसके ऊपर हमने सही प्रकार के संदेशों को सुना बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा अब तो हम लोग तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कई सालों से सुनते आए हैं एमें? एमें। काफी सालों से प्रभु की कृपा से एरोप्लेन में जाने का बहुत बार मौका मिला है आते जाते रहते हैं आपके जैसे भी वहां पर जब ही हवाई जहाज शुरू होता है वहां पर एयर होस्टेस आती है और कुछ बातें इंस्ट्रक्शन देती है बताती है कि इमरजेंसी कुछ हो जाएगा कुछ आपत्ति आ जाएगी तो क्या क्या करना है और कोई कोई जो जो स्टाफ है मुझे लगता है कि उनका जिंदगी फ्लाइट में गया है हर समय के अंदर फ्लाइट में आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो यदि आपत्ति आ जाएगी हवाई जहाज यदि कुछ गड़बड़ी हो जाएगा कहीं पानी के ऊपर उतरना है तो देखिए ये ये ये चीजें करना है ये जैकेट पहनना है ऐसे उसके अंदर हवा फूकना है इधर सिटी है ऐसे बजारा ऑक्सीजन कम हो जाएगा ये तुम लगा के बाद में सांस लेना और आपके साथ में बच्चे हैं लेकिन पहले आप ये करना तैयारी बाद में बच्चों को लगाना फ्लोटिंग जैकेट तुम्हारे सीट के नीचे लगा है वो <coughs> ये सारे इंस्ट्रक्शन मैं अभी तक बहुत साल से सुनते आया आपने भी सुना होगा लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला <laughs> अभी तक मौका नहीं मिला सोचता हूं कि ये तो जैकेट कभी पहनेगा भी मैं नहीं चाहता कि घटना हो जाए मैं नहीं चाहता हूं कि एरोप्लेन में कोई गड़बड़ी हो जाए एक्सीडेंट हो जाए <clears throat> लेकिन सुनते तो आया है लेकिन सचमुच में इसका कभी कभी वो आ जाते तो फ्लाइट में जाते थके मारते तो मैं तो सुनता भी नहीं है वो तो भाई बहुत बार सुना है ना क्या वही वही बातें हमको तो मालूम है तो थका हुआ भाई सो जाता हूं थोड़ा सा कोशिश करता हूं लेकिन अनुभव तो नहीं है हमने अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सुना पवित्र आत्मा मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए इधर आपको भी मिलना चाहिए अच्छा पवित्र आत्मा मिलना चाहिए बल्कि ये हमारे जिंदगी में आवश्यक है अब वो फ्लाइट के इंस्ट्रक्शन तो कभी घटना होगी तभी का बात है लेकिन ये पवित्र आत्मा का बत्तीसवा हमको रुकने की आवश्यकता नहीं है पवित्र आत्मा मिलना आज भी हमको मिल सकता है सो इसके लिए अभी तक इंस्ट्रक्शन हमने कई सुने लेकिन उससे हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसे मिलता है पवित्र आत्मा ऐसा होता है उसके काम ऐसे होते लेकिन हमारा एक यूनियन का लीडर था वो कहता था राशन पर भाषण होता पर भाषण पर राशन नहीं होता सिर्फ सुनने से आपका पवित्र आत्मा और मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा सिर्फ सुनने से हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा मिलने के लिए हमको उसकाया गया प्रभावित किया गया है तब अभी हमारे जीवन के अंदर हम उसके अंदर स्टेप लेना आवश्यक है पहले दिन पास्टर ने प्रचार किया कि हमको कैसा भी मिलना चाहिए और सिर्फ हम हा ये मिलना चाहिए पवित्र आत्मा कोई चीज है भाई और बहनों पवित्र आत्मा ये डेफिनेट एक्सपीरियंस है उसको हम अनुभव कर सकते हैं जैसे हम खाना खाते हैं वैसा ही अनुभव प्रैक्टिकली एक हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में अनुभव आ जाता है वो बता सकता है कि मुझे मिल गया या नहीं मिला सहज थोड़ा समय कभी कभी कभी ऐसा लगता है ये टाइम भी बर्बाद कर रहा है मुझे तो शक्ति नहीं खड़ा रहने के लिए लेकिन मुझे मेरा एक स्टोरी बताने दीजिए जैसे भाई ब्रहणम का ईगल का स्टोरी है मेरा भी एक कुछ स्टोरी है कुछ लोगों ने सुना है लेकिन फिर भी सुनने में कोई हर्जा नहीं है आपको मालूम है कि मलाखी चार परमेश्वर ने नबी को अपने वचन के मुताबिक भेजा उसकी सेवा क्या है दो प्रकार की दूसरा जो काम है कि सात गर्जना का भेद प्रभु के लोगों को बता रहा है और पहला जो है पुत्र को उनके हृदय को उनके विश्वास को वापिस अपने पिताओं के पास जो पेंटिकॉस्ट है उसके पास में लेके आने का क्योंकि हम पेंटिकॉस्ट जो पहले कलिशिया काल के अंदर था उसके नजदीक भी नहीं अब बहुत दूर है कितने दूर है जैसे जो सिटी में पैदा होता है एक बच्चा बचपन से बड़ा हो जाता है लग्जरी में उसके कपड़े बहुत स्त्री वाले कड़क है बुट पॉलिश किया हुआ उसके बाद में बाल को ब्रिल क्रीम लगा के अच्छे बनाया है क्रीम लगाया है टॉप टिप है कड़क स्त्री है वो सोचेगा कि मैं अपने बाप दादा के मुताबिक किसान बनूंगा तो ये बहुत अचंबे की बात लगेगी कि सिटी वाला उधर खेती में जाके क्या करेगा जिसको खेती के बारे में कुछ मालूम नहीं है हल चलाने का मालूम नहीं है खेती के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें होती ये इसका पता नहीं है वैसे हमको इस मॉडर्न एज के अंदर पता नहीं कि हमारे बाप दादे पेंटिकॉस के समय उस कलिसिया काल में कैसे जीते थे और कैसा विश्वास था कैसे काम होते थे इससे हम अपरिचित है भाई ब्रैडम कहता है कि आज उस स्ट्रीट के अंदर जब रिवाइवल जब बेदारी आ गई कहता है कि वहां पर डट फ्लोर के अंदर मिट्टी के अंदर तबेला था तबेला को प्रार्थना के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लोग आते थे मिट्टी के अंदर वहां पर घुटने टेक के रो रो के दुआ करते थे लेकिन अभी तो कड़क स्त्री है तो कैसे क्या करेगा किधर बैठू अभी ये तो डिफिकल्ट लगता है अब मिट्टी लगेगा क्या करेंगे अभी रोएंगे तो मेकअप भी चले जाएगा सॉरी रोएंगे क्योंकि वो लोग पूरे कलिसिया में रोते थे रात रात रोते थे गिड़गिड़ाते थे आंखों से आंसू नाक से पानी मुंह से सलावा गिरता था लेकिन मिट्टी के अंदर रोते हुए मांगते थे प्रभु हमें तेरी आत्मा तू दे आज हम उन बातों से अपरिचित है बहुत दूर है तो ये अनुभव मिलने के लिए इस प्रकार से हम लोग कड़क स्त्री के मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा रहेगा तो नहीं मिलेगा लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप समझ लीजिए तब हमको उस अनुभव में जाना पड़ेगा अनुभव में जाना पड़ेगा लेकिन हम गीत गाते हैं घुटना टिका के इधर तो खड़ा है कड़क घुटना टिका के क्या और क्या है शार झुका के वह हाथ उठा के तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए कॉन्ट्राडिक्शन रियलिटी नहीं है हम लोग गाते हैं लेकिन रियलिटी नहीं है प्यारों यह दिक्कत हमारे सामने रहेगी जब हमारा यह सब पूरा चीज हम लोग नहीं बदलेंगे यदि हमको चाहिए कि सचमुच में हमको उस पेटिकॉस के पास में जा रहा तो हम ये मॉडर्न चीजें मेंटेन नहीं कर सकते हमको उनके मुताबिक अपने बाप दादों के मुताबिक हमको दुआ प्रार्थना पास्टर ने बताया दुआ प्रार्थना नहीं होता सचमुच में नहीं होता नहीं होता लेकिन उन लोगों के अनुभव के अंदर वो लोग रात रात दुआ प्रार्थना करते थे उनके जीवन के अंदर कुछ था रियलिटी अब हम इस मॉडर्न एज के अंदर यदि हम सोचेंगे कि हम भी जाना चाहते बैक टू द पेंटिकॉस बोलेगा तो ये इसके बराबर है कि एक सोफेस्टिकेटेड हाई एजुकेटेड आदमी सोचता है कि मैं भी जाऊंगा क्योंकि मैसेज तो सुना है back to the Pentecost and back to the fathers तो एक स्टोरी बताता हूं आपने सुना है बहुत से लोगों ने शायद बिया के तो दो लड़के थे बहुत हैंडसम फैशन वाले कड़क स्त्री थोड़ा भी कुछ ये नहीं क्रीस नहीं शू पॉलिश बाल मस्त भरा हुए हमेशा कंगी पॉकेट में रहती है अभी किसान के पास में रहती है क्या नहीं रहती किसान का जूता पॉलिश रहता है नहीं स्त्री वाले कपड़े होते हैं नहीं होते लेकिन इनके दिल में था जैसे हमको भी लगता हमको भी पेंटिकॉस में जाना है हमको भी पवित्र आत्मा मिलना है अच्छी बात है इनको भी लगा कि हम लोग जाएंगे किसान जैसे हमारे बाप दादा थे वैसे हम लोग भी किसान बनेंगे अभी शहर वाले हैं तो पैसा है खेती ले लिया टेक्सास के अंदर टेक्सास बोलेगा तो पूरा एरिया पूरा किसानों का भाई ग्रीन वहां से ही आ गए तब उन्होंने खेती ले लिया क्या है इच्छा की अपने बाप दा, बाप दादों के उस कल्चर में हम लोग जाएंगे कि जाके किसान का काम करेंगे खेती बाड़ी करेंगे शायद किधर तो भी किताब में पढ़ा होगा <laughs> किसान कैसा होता है क्या होता है क्या क्या लगता है कैसे करना है खेती और इन लोगों ने विकट लिया खेती बड़ा खेती न्यूयॉर्क से चले गए टेक्सास के अंदर जाने के बाद अभी खेती को देखा बहुत अच्छा है इंस्पिरेशन अंदर है लेकिन अभी क्या करेगा ये खेती के अंदर काम करने के लिए कुछ अवजार की आवश्यकता है बाद में कुछ काम करने के लिए खच्चर भी चाहिए क्योंकि घोड़े ज्यादा काम घोड़े से ज्यादा और गधे से ज्यादा काम खच्चर करता है पंजाब वाले भाई तो बहुत जानते हैं थोड़ा एक दो खच्चर लेके आते सिटी वाले को दिखाते तो अच्छा रहता था सो so, उन लोगों ने सोचा कि किसान को खच्चर चाहिए अभी इनको पता नहीं कि खच्चर भी क्या होता है खेती करने निकले जैसे कई बार हमको भी पवित्र आत्मा मिलना चाहिए लेकिन पवित्र आत्मा है क्या यह भी मालूम नहीं है वो कैसा होता है क्या क्या काम होता है वो भी पता नहीं वैसे उनको भी पता नहीं खच्चर होता है कैसा लेकिन सुरा है किताब में मैसेज की किताब में बोले ठीक है खच्चर तो नहीं है पैसा अपने पास में लेंगे पड़ोस के अंदर एक चाचा है बुढ़ा है सड़कों बाल को तेल नहीं है <laughs> कपड़े मैले है जूता पूरा पुराना है मिट्टी के अंदर जा जाके और किसान काम करते हुए और पूरे फेस के पर आग के पर झुरिया है लेकिन बहुत स्ट्रांग है <laughs> दोनों चले गए अभी तो अपने को बैक टू द फादर्स आप ये पैरेबल सुनते सुनते आप रीड बिटवीन द लाइन तो बोले अरे यार अपने को भी खच्चर चाहिए तो गए पड़ोसी वो चाचा के पास में तो बैठा था लंबे से देखा कोई दो शहर के सिटी स्लीकर्स आ रहे हैं गेट के पास से चाचा चाचा अंदर आओ क्या आओ आओ आओ चाचा बैठा था मरे गया हम्म, चाचा ने ऊपर से नीचे तक देखा हा बोलिए बोलता है चाचा हमने आपके पड़ोस का खेती लिया है और हम आए न्यूयॉर्क से भी सोचा कि अपने बाप दादों के मुताबिक खेती करने का अच्छा देख रहा ऊपर से नीचे तक <laughs> क्या खेती करेंगे लेकिन ठीक है बोलते तो है ठीक है बोले अच्छी बात है पड़ोस में लिया है बोले चाचा अभी हमने तो लिया लेकिन हमको अभी खेती का काम करने के लिए खच्चर नहीं है आपके पास में तो बहुत खच्चर है हमको एक खच्चर दीजिए ना बिकट और चाचा ने तो इनका अवतार देख के ही बोला कि नहीं खच्चर बेचने का नहीं मुझे <laughs> चाचा जो भी कुछ पैसा है मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं राइट राइट आप सुन लीजिए <clears throat> उसने सोचा कि मैं मेरा अच्छा खच्चर देके क्या मरवाऊ खच्चर को इनको तो कुछ पता नहीं है पहली तो बात खच्चर क्या होता है ये मालूम नहीं बोले चाचा जो भी कुछ पैसा है ले लो लेकिन खच्चर चाहिए हमको अभी चालू करने का मिनिस्ट्री सॉरी कभी कभी निकल जाता है गुप्त बात <laughs> तो, बोले ठीक है क्या लेकिन बेचने का नहीं मुझे चाचा दीजिए ना प्लीज बेचने का नहीं भाई अरे क्या करेंगे दोस्त अभी क्या करेंगे हम लोग चाचा तो बोलता है खच्चर बेचने का नहीं है क्या खेती है क्या बोले चाचा थोड़ा खेती देख सकते हाँ जा जा जा जा दोनों निकले थोड़ा मट्टी बिट्टी थोड़ा सा निकले निकले तो बड़े बड़े शेड थे अंदर चले गए ये क्या है रे बाप रे बाप रे देखता है तो पूरे ऐसे क्या बोलते हैं उसको ढिगला लगा के एक के पर एक एक के पर एक एक इतने इतने बड़े बड़े खरबूजा थे कितने लोगों को खरबूजा मालूम है और रहता है थोड़ा डस्टी हम्म। कलर कम से कम बहुत से पूरा उनका बांध जो है पूरा भरा हुआ था बाप रे बाप रे बोले चाचा ये क्या है <laughs> ये तो खच्चर का अंडा है बेटा <laughs> हाँ चाचा देखो क्या हम लोग थोड़ा देखो देखो उसने पहले देखा ये लोग मूर्ख लोग हैं निकले बैक टू द फादर्स ठीक है चाचा बोला ठीक है ले लो देखो एक आस्ते से उठाता है क्योंकि अंडा है ऐसा उठा के देखता बाप ब्रदर वो देखो कैसे अरे मेरे को भी दिखाया अरे मेरे भी हाथ में अरे क्या खच्चर का अंडा है <laughs> अभी पहली बात इनको इतना <laughs> वो बोलता है वो भी हाथ में नहीं बाप रे चाचा के तरफ देखता है क्या कितने अंडे बाप रे बाप चाचा बोलता है लेके जाओ एक <laughs> इतना एक्साइटमेंट हो गया अरे अभी तो back to the fathers back to the Pentecost अभी तो हो गया अपना काम तो जब ही इनको इतनी खुशी हुई एक छोटा ट्रक तो लिया था उन्होंने अभी खेती का रास्ता जो रहता है आपको मालूम है दोनों बाजू में गन्ने और बीच में का गड्ढे और क्या क्या रहता है वो ट्रॉली भी ऐसे जाए जाके जंपिंग करते ये करते तो उनका छोटा ट्रक था तो लेकिन आनंद समान ही रहा दिल में बहुत आनंद कोई ब्रदर मिल गए अपने को तो अपना तो काम हो गया बस मिनिस्ट्री शुरू क्या बोलते खेती तो खेती तो भी अपना शुरू होने वाला है फिर बाद में उन्होंने अंडा रखा ट्रॉली के अंदर और बैठे दोनों इतनी खुशी वो ट्रक चला रहे छोटा ट्रक अभी ट्रक ऐसा है कि उधर गड्ढे और ये और पूरा दोनों बाजू में गड्ढे का खेती अभी सिटी के अंदर के रोड कैसे हैं अभी ये आ गए बैक टू द फादर्स उनके गाड़ी के अंदर आईना था गाड़ी चला रहे लेकिन उनके सब नजर है अंडे के तरफ <laughs> चाचा ने बोला था इसको ये अंडे में से खच्चर निकलेगा तो इनको बहुत की इसमें से खच्चर क्योंकि अंडे में से खच्चर निकलेगा तो अपना काम हो जाएगा मिनिस्ट्री खेती का क्या जब जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे खुशी रही समा रही इतने में ऐसा बम आ गया तो वो ट्राली में से अंडा उड़ गया और पीछे गिर गया तो जाते जाते एक अरे अरे खच्चर कांडा गिर गया और इतना बड़ा सदमा पहुंचा बाप रे एक तो मुश्किल से मिला और अंडा ट्रक में से जंप करके पीछे रस्ते के ऊपर गिरा अरे बोला रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मारा तो तभी तक तो गाड़ी तो काफी आगे गई थी वो तो फूट गया फूट गया तो उसके अंदर लोमड़ी को बहुत अच्छा लगता वो हाँ। लोमड़ी को बहुत अच्छा लगता है खरबूजा फूट गया बाजू के गन्ने के खेती से लोमड़ी आके एंजॉय कर रहा है पिकनिक के मुताबिक खाना शुरू कर दिया पूरे पैर और क्या क्या पूरा भर गया मुंह और ये और वो देख रहा है ब्रदर खच्चर निकला अंडे में से खच्चर निकल गया हम तो सोचा था इक्कीस दिन के बाद में निकलेगा लेकिन हम लोगों का तकदीर कि उसमें से निकल गया खच्चर अभी इसको मालूम है इनका ये मालूम है कि दो कान होते और पूछ होती है और क्या ये मालूम है इतना तो कम से कम उन्होंने बोला खच्चर निकल गया खच्चर निकल गया और रोक के वापिस उतर के भागने लगे खच्चर का जो बच्चा है अरे बोले ब्रदर पकड़ ब्रदर पकड़ ब्रदर पकड़ और जो अभी वो लोमड़ी थोड़ी हाथ में लगने वाली है लेकिन इनका क्या है ये खच्चर निकला है जब भागते हैं तो खच्चर तो भागने लगा भागता है लोबड़ी की तरफ खच्चर की तरफ ध्यान नीचे क्या है और क्या क्या और गिर रहे उठते हैं गिर रहे ये करते पूरे दम छाक हो गए पूरे दम निकल गया ये फूट गया घुटने फूट गए बहुत से पसीना पसीना हो गया दौड़ते ब्रदर छोड़ मत ब्रदर छोड़ मत पकड़ ब्रदर पकड़ ब्रदर पकड़ अरे वो काय का हाथ में लगता है तो निकल गया ब्रदर आके बोलता यार और थोड़ा दौड़ता था ना तो हाथ में आ जाता था और थोड़ा और थोड़ा मुझे यही कहना है यदि पवित्र आत्मा मिलना है तो कुछ करना पड़ेगा कुछ भी होने दीजिए पवित्र आत्मा मिलना आवश्यक है जैसे भाई ने यलिशा के मुताबिक बोला मैं मर भी जाऊंगा तो हर जाना ये यर्दन से भी मैं लेकिन तेरे को नहीं छोड़ेगा यदि इस प्रकार से हमारा निर्णय जीवन के अंदर होगा तो मैं सोचता हूं कि प्रभु हमको पवित्र आत्मा दे बिना नहीं रहेगा सो आज मैं सिर्फ पढ़ने वाला हूं प्रीचिंग कर सकता हूं कभी कभी कोई बोलेगा सील का क्यों नहीं प्रीचिंग करते अरे भाई सील का ही तो प्रीचिंग चल रहा है पहले दिन से सील क्या है क्या है पवित्र सिटी के लोगों क्या है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बराबर है तो ये तो आवश्यक है ना सील की बातें करे तो तो ये तो सील की तो बातें चल रही पवित्र आत्मा तो मिलना चाहिए मैन सो उस दिन हमने कुछ बातें बताई यशु मसीह ने अपने चेलों को तो साढ़े तीन साल का बहुत से अच्छा ट्रेनिंग दिया बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए उसकी आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है जैसे उसने निकदेमस को कहा कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं पाता तब तक तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता बोलेगा cannot see means even cannot understand समझ भी नहीं सकता देखने की बात अलग लेकिन समझ भी नहीं सकता क्योंकि हम लोग शरीर से जन्मे तो शरीर ही है इसके वजह से शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता तो इसके लिए हमारे जीवन में हमको नए सिरे से जन्म लेना चाहिए और जैसे हमने कल कुछ कोर्स मैंने बिना पढ़ के मुझसे बोला भाई प्रेरम कहते हैं कि यदि हम लोग किसी परिवार में पैदा हुए तो ये नैसर्गिक है कि मनुष्य का जन्म होने के बाद जो जो कुछ होता है वो कोई अचंभे की बात नहीं नॉर्मल बातें हैं उस प्रकार से नए सिरे से जन्म लेना तो ये बातें नेचुरल हो गई चिड़िया को नहीं बोलना पड़ता है कि कैसे उड़ना है और क्या क्या स्टडी देने की जरूरत है वो नेचुरल है पवित्र आत्मा से जन्म होने के बाद हमको जो भी कुछ है नेचुरल बातें हैं कुछ जैसे हमने कहा भाषा सीखने की जरूरत नहीं अमेरिका जाना है तो इंग्लिश का बहुत से लेसन लेना पड़ता है होकाबलरी कैसे बोलना है फ्रांस में जाना है तो फ्रेंच सीखना पड़ेगा किधर जाने का तो उधर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है उस प्रकार से प्रॉफिट ब्रदर ब्रम कहता है कि यदि हमको वहां पर जाना है तो उधर की भी भाषा हमको प्रभु देगा स्वर्गीय भाषा इन क्वेश्चन आंसर के अंदर ब्रद ब्रम को कई क्वेश्चन पूछे गए अन्य भाषा ये सबको मिलता है क्या ब्रद ब्रम हमने सुना कि तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का जो दान जो है अन्य भाषा आप शायद विश्वास नहीं करते भाई ब्रम ने कहा तुम पूरा टोटली उल्टा बात कर रहे हैं यदि तुम नहीं समझते मेरा बात तो तुम पीछे आ जाओ इसकी वजह से भाई ब्रहणम कभी भी इनकार नहीं किए अन्य भाषा और उन्होंने इसके अंदर बताया कि हर जगह में पेंटिकॉस के दिन में जब प्रभु ने आत्मा उतारी जब पुनरुत्थान की आत्मा है यीशु की जिस आत्मा के जरिए से यीशु का शरीर जो मरा हुआ था उसको जिलाया गया अब तो हम तो पहले से मरे भी हैं तो कहता है वही आत्मा जिसने यीशु के शरीर को मृतक स्थिति से जिलाया तो वही आत्मा तुम्हारे अंदर तुमको भी तुम्हारे भी मरणार शरीर को जिलाएगा ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पवित्र आत्मा पेंटिकॉस के दिन आई काय की आत्मा है मरे हुओं को जिलाने के लिए ये कब्रों में से जिलाने की बात नहीं है वो तो हो जाएगा लेकिन जो हम लोग जीवित हैं लेकिन है मरे भी है आदम के जरिए से इन व्यक्तियों को जो मरे हुए अवस्था से जिलाने के लिए वो आत्मा जब आ गई प्रदप्रम उसके अंदर बहुत से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन क्या करें पढ़ने के लिए समय नहीं है फिर भी पढ़ लेंगे आज हम लोग थोड़ा तो भी ठीक है ठीक है okay zero four one eight morning it is the rising of the sun paragraph number 214 ये सिर्फ एक या दो मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन इसके अंदर हंड्रेड्स है कितने हैं हंड्रेड्स है यदि आप मेरे को सुबह तक का मौका दे देंगे तो मैं बहुत से कुछ पढ़ूंगा वो कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पेंटिकॉस के दिन 120 लोग वहां पर थे ब्रदर ब्रम कहते 213 से इट चेंज दे मूड को उसने हाथ हमारे क्या कर दिया है बदल दिया हमको भी बदलना वो बदल तो जब यीशु दूसरे आगमन में आ जाएगा तभी तो पूरा ही टोटल लेकिन अभी तो कुछ ना कुछ बदल होना चाहिए इट क्विकन दे और उनको क्या किया संजीवित किया या क्या कहते हैं क्विकन को जिलाया, जिलाया। फिर कहता आदम के जरिए से मरे हुए थे तो वो उनको जिलाया जिनके जीवन में अभी तक ये अनुभव नहीं जिलाने जाने का भाई सेकंड कमिंग के बाद में जो पुनरुत्थान होने वाला है और हम बदल उसके बारे में नहीं बोल रहा मैं it quicken them it made them different उनको अलग बना दिया क्या हमको ऐसा ही नहीं रहना हमको भी बदलना है quicken them they are a change people वो बदले वो लोग बदल गए हैं It quickened them from an old life of being a coward to like the lion of the tribe of Judah. डरपोक में से पवित्र आत्मा आएगा oh, कहता तुमको सामर्थ देगा जो डरपोक लोग है सिंह के मुताबिक बन गए ब्रदर सिस्टर किसी को नहीं डरते उसके सिवा ना तो राजा को ना तो शैतान को ना तो कोई पब्लिक को ना तो कोई पार्टी को एक ही को डरते यीशु को जो सारा जीवन का करता और रचेता सब कुछ है ये तो कैसे बन गए लायन बन गए हम लोग तो यहां पर बहुत से पो का कोई पॉलिटिकल वाला सुनेगा देखना उन लोगों को देखिए क्या हो गया शेयर के मुताबिक बन गए डर डरपोक नहीं वो line of tribe of Judah के मुताबिक बन गए they absolutely face martyrdom nail to the cross crosses crucified upside down burned thrown to the lions then no more coward भय निकल गया मृत्यु का भय निकल गया बाद में कहता है कि नो वो खावट अबाउट दे खावट सभा about them death had no victory over them at all the dynamic was in mechanics yes sir it quicken their mortal bodies He says 214. Now listen, Suniye. Here is another thing for the proof. it so quickened them in a such a way till they was filled up in a heaven they were lifted up in heavenly places हम लोग कई बार प्रीचिंग में सुनते हैं कि we are we lifted up into the heaven हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे लेकिन चर्च में आना स्वर्गीय स्थानों में नहीं गीत गाते हैं आवेश में ये स्वर्गीय स्थानों में नहीं आत्मा में जब आ जाते हैं तभी हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं lifted up into the heavenly places and their mortal bodies was so quickened till their language changed. Amen. इतना क्विकर हो गया ये मरणार शरीर इतना क्विकर हो गया इतना संजीवित हो गया इतना जीवित हो गया तो उनकी जो भाषा बदल गई हमको भी चाहिए ना हमको भी बदलने की इच्छा है लेकिन भाई और बहनों वो दो सिटी स्लीकर के मुताबिक नहीं हमको चाहिए हमको चाहिए चाहिए आपको आपको चाहिए जिसको चाहिए मिलेगा प्रीचिंग करना हम हम लोग कर सकते देने वाला वो है लेने वाले हैं आप man they were quicken their bottle bodies were quicken their language was quicken their thoughts were quicken their spirit were quicken their life were quicken they were quicken all together and they try to talk बात करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कुडन टॉक जो जो लोग आज सोचते हैं कि ब्रदर हमको सेवको हमको हम क्या करें हमको भी अनुभव चाहिए सो ये हम लोग अभी प्रैक्टिकली इस बात की तरफ ध्यान देंगे कहते हैं कि they are quick and all together they try to talk and couldn't talk in any more human languages. मनुष्य की भाषा बोल नहीं पा रहे सुन रहे आप लोग फिर मनुष्य की भाषा नहीं बोल पा रहे तो भाषा कौन सी बोल रहे 1965 का बेसिक कहते हैं कि they couldn't talk any more human languages और उसकी कोई भी भाषा नहीं बोल सकता ना तो ग्रीक ना तो हिब्रू लैटिन अमेरिकन फ्रेंच और मराठी हिंदी तेलुगु तमिल वो भाषा नहीं बोल पाए दे वॉज क्विकन आप into the presence of God till they spoke in a new language a heavenly language कौन सी भाषा बोल रहे स्वर्गीय भाषा बोल रहे सिर्फ ब्रदर ब्रनम कभी कभी जो बोलते हैं ना कि हा पेंटिकॉज वो भाषा तो लोगों को समझ में आई लेकिन यहां पर भी बोलते हैं दोनों भी साइड हमको देख रहा Amen. उसके ऊपर हम लोग सुनते हाँ तुम अन्य भाषा बोलते किसको भी समझ में नहीं आता वो भी एक है अरे अन्य भाषा वो बोल रहे थे बाकी लोगों को समझ में आया वो भी बात सही है लेकिन ये बात जो प्रॉफिट बोल रहे कई मैसेजेस आफ्टर नाइनटीन थ्री कहता है कि उनकी भाषा बदल गई और वो लोग नई भाषा जो कौन सी भाषा है स्वर्गीय भाषा है जो धरती पर कहीं पर भी नहीं बोली जाती अब सुन रहे हैं तो ऐसी भाषा बोलेंगे तो कौन समझेगा शायद आदमी नहीं समझेगा वही समझेगा कि जो ऊपर से जन्म हो गया वो तो समझ पाएगा जो नहीं जन्म पाए तो हमको नहीं समझ में आएगा कभी कभी जाता हूं आंध्रा तेलंगाना में और किधर किधर तमिलनाडु मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ ये क्या बोल रहे हैं लेकिन उधर से आता है छोटा बच्चे और वो तमिल में तेलुगु में बातें करते तो देखते रहता है ये इसको कैसा मालूम <laughs> ये बाकी हमको नहीं मालूम पड़ता ये भाषा क्या बोल रहे है ये हमको नहीं मालूम पड़ेगा भाषा ऊपर की है जो ऊपर से जन्म हो गए उनको तो शायद किसी को दार होगा वो जरूर मालूम पड़ेगा ये मैन सो इसके लिए वहां पर आप देखते हैं कि जो ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है भाषा नहीं तो वो देश में रहेंगे कैसे अरे कभी कभी साउथ से लोग आते पढ़े लिखे लोग रहते लेकिन हिंदी नहीं आती हिंदी नहीं आती कुछ दुकान में जाते हैं क्या पूछते हैं दुकान वाला देखता है क्या मांगता है बोल रहे बोल नहीं पाते और वो नहीं बोल पाता इसकी वजह से हमको ऊपर तो जाना है भाई ब्रेनम कहता है कि अमेरिका में जाना तो पहले बहुत से लोग ट्रेनिंग लेते हैं भाषा का यूके में जाने तक उनका होकेबलरी कैसे बात करना है फ्रेंच में जब फ्रांस में जाना है फ्रेंच सीखना पड़ता है तभी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ना जिस देश में जाने का है तो हमको भी स्वर्गीय देश में जाने का है भाई बहन हम कहते उधर हिब्रू भी नहीं है ग्रीक नहीं है लैटिन नहीं अमेरिकन नहीं इंग्लिश नहीं तेलुगु तमिल नहीं फिर बात कौन सी करेंगे इसके वजह से हमको ये अनुभव मिलना चाहिए वो सीखने की जरूरत नहीं है वो भाषा सीखने की जरूरत नहीं है जब पवित्र आत्मा जाएगा पवित्र आत्मा भाषा से बुलवाएगा सो इसके वजह से ये जो भाषा जो है मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है थोड़े से भाई किसी ने कहा कि हमको कोटेशन मिलेंगे तो अच्छा रहेगा तो थोड़ा देखता है भाई कुछ लिख के रखा था मुझे लगता है कि brother Robin can help us to see heavenly language 1965 में God's provided place of worship paragraph 163 कोई तो भी मदद कर सकता है मेरा जस्ट हाँ, हाँ। कोर्स है 163, 65, 65, वन सिक्सटी थ्री पढ़ेंगे थोड़ा सा थोड़ा मदद करिए माइक का हम लोग आज सिर्फ पढ़ेंगे और सुनेंगे हो सके तो मीटिंग के अंत में प्रभु के सेवक लोग आज जिन जिन लोगों को प्रभु का अनुभव आत्मा का है हम लोग सब लोग यहाँ पर प्रार्थना कर सकते कभी रात को शायद टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा तो करेंगे हम लोग दुआ प्रार्थना विश्वास से आइए देने वाला वो है सौ पढ़ेंगे आप लोग 1965 0425 गॉड्स प्रोवाइडेड प्लेस थोड़ा वॉइस क्लियर करिए शाप करिए तो God's provided place of worship paragraph 163 look it's quicken their bodies until they say they flew so close to heaven till it quicken their bodies body to speak in a language they never heard of before वो लोग इतने करीब आ गए स्वर्ग के मानो जैसे बोले कहता तो उस सैया में ताकि वो उस स्वर्गीय भाषा It quickened their bodies, body to speak in a language they never heard of before. उन्होंने कभी ये भाषा सुनी नहीं हाँ It quickened their bodies. They spoke in new heavenly language. हाँ They were quickened in the presence of God by the baptism of the Holy Ghost. सब प्रभु के प्रेजेंस में उपस्थिति में इधर आने के बाद में नहीं है कितना भी चिल्लाओ गाना कितना भी कुछ नहीं है इससे नहीं जाता मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता लेकिन कितना भी चिल्लाओ कितना भी जब करो कितना भी म्यूजिक बजाओ उससे हम स्वर्ग के अयाम को टच नहीं कर सकते आत्मा से ही आत्मिक अयाम में हम लोग टच कर सकते हैं शरीर से शारीरिक अयाम के अंदर light matter time that's only लेकिन आत्मा से ही आत्मा के बातों के अंदर हम लोग प्रवेश करके वहां पर हम लोग अनुभव कर सकते हैं हो गया वो God's okay God's quickening power बड़ा क्लोज पकड़िए बाइक God's quickening power baptized them into that. Huh? They were in the place of worship then. Hmm. They were where they could worship. The Sanandrin or nothing else ever could bother them because they were quickened. They were new people. That's after they was baptized. Can you see when they were baptized in the Holy Ghost? वो क्विकर हो गए और कौन से अयाम फिजिकल अयाम से आत्मिक अयाम में प्रवेश करे और वो लोग जो वर्शिप कर रहे थे वो है रियल आत्मा के अंदर ब्रदर ने ब्रदर बाबा ने हमको बताया आत्मा में सच्चाई में जो वर्शिप होना चाहिए हम लोग इमोशन में या कुछ भी जैसे बड़े ऑर्केस्ट्रा चलते डिस्को चलता इतने जंपिंग करते इतने शाउटिंग करते देखिए कोई कोई जगह में और थंडर और बाकी जो मीटिंग्स है मैं और दूसरे के नाम नहीं लेता हूं तो इससे बहुत बड़ी मीटिंग हो गई हल्ला गुल्ला लोग वहां से दौड़ के पुलपिट के पास में आते थे और प्रीचर को बोलते फ्रिज ब्रदर फ्रिज ब्रदर अरे ये प्रीचर भी डर रहा है कि कहीं आंख में उगली नहीं चाहिए हाँ वो स्टेज तक आ जाते हैं स्टेज तक आ जाते हैं वो प्रीचर ऐसा कर दे वो उसके वो भी ऐसा पीछे करता है कहीं मेरे को अंधा ना करे एक टीचर ने संडे स्कूल टीचर ने कहा कि देखो बच्चों लोग तुमने देखा कि कैसा मीटिंग हुआ हाँ मैम बहुत अच्छा मीटिंग हुआ आप ऐसा करो सब तुम लोग अभी अगले संडे को एक एक खत यीशु को लिखो कि वो मीटिंग में क्या हुआ तो लाए उन लोगों ने तो सब तो नहीं पढ़ सकते एक लड़की ने लिखा प्रिय यीशु लास्ट मीटिंग में इतना जबरदस्त मीटिंग हुआ बहुत अच्छा मीटिंग हुआ हम वर्णन नहीं कर सकते इतना अच्छा मीटिंग हो गया तुम होता तो तुमको मालूम पड़ता था <laughs> ये बात हकीकत बोलता है करेक्ट ये बात हकीकत बोलता है इमोशन के अंदर इतना इमोशन भाई प्रणब कहते हैं कि म्यूजिक जब भी बजता है तो इमोशन अरे भाई जब भी मिलिट्री का जब ये बजता है ना तभी हमारे आ, आ, आंग पे रोए खड़े हो जाते होता है लेकिन इसका मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है देखिए पवित्र आत्मा का जो वर्शिप है पवित्र आत्मा का जो प्रार्थना है पवित्र आत्मा का हर चीज बहुत से अलग है बहुत फर्क है सो इसके लिए दूसरा हम कोटेशन लेंगे क्या कहता है पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो अन्य भाषा जो स्वर्गीय भाषा मुझे माफ करिए मैं कभी कभी कोई गलत उदाहरण भी देता हूं आपको मालूम है कि कोई दूसरे देश में जाएगा हम लोग अभी बिलीवर है हम लोग एक बिलीवर है तो दूसरे देश में जाएंगे हम लोग बिलीवर है इन टाइम के लेकिन कोई साउथ इंडियन रहेगा अपने अंदर और उसको नॉन बिलीवर जो है साउथ इंडियन मिलेगा तो आपको भी छोड़ेगा क्योंकि उसके उसके भाषा वाला मिल गया <laughs> आपने देखा होगा बोलते ही यार अपने में लेकिन अपने को भी छोड़ दिया ठीक है जाने दीजिए <laughs> तो, तो इसके लिए यहाँ पर दूसरा कोटेशन लेंगे हम लोग 1965 the The Rising of the sun दो सौ चौदह हमने इसको पढ़ा लेकिन फिर पढ़ते हैं पढ़ता पढ़ा ही है अच्छा ओके दूसरा पढ़ते हैं sixty five zero four one ten one zero four one zero टू वन फोर हमने कंप्लीट नहीं किया अच्छा, okay. Now listen here is another thing for proof it so quickened them in such a way till you know what they was lifted up in heavenly places and their mortal bodies was so quickened till their language changed Amen. it only it quickened their language Yes. that's what the bible said What- and their yes. and their mortal bodies being quickened, their language was quickened. Their Ah. thoughts were quickened. Yes. Their spirits were quickened. Their life was quickened. They were quickened altogether. They tried to talk and couldn't talk in any more human languages. Can you see? यहां तक के वे क्विकन हो गए बोलेगा तो संजीवित हो गए मरे अवस्था के अंदर से तो वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे कि अपनी मूल भाषा नहीं बोल पा रहे कौन सी भाषा बोल रहे स्वर्गीय भाषा बराबर they was so quick up in the presence of God till they spoke in new tongue heavenly language व्यू what a quickening power yes sir nineteen sixty five one zero the Easter seal paragraph one one three आप लोग क्लिक के लीजिए आपको फायदा हो जाएगा आप दूसरे को बता सकते हैं and you are quickened and this quickening power brings your body into a raptured condition already are you और हम लोग रैप्चर रैप्चर रैप्चर कहते हैं कहीं रैप्चर ना हो जाए रैप्चर रैप्चर के लिए तो आवश्यक है भाई Amen. Amen. हम लोग सिर्फ सोच रहे तुरंत फूकी जाएगी और जिंदे बदल जाएंगे और मरे हुए मुर्दे ब्रदर सिस्टर ये रैप्चर के लिए महत्वपूर्ण है again we can read and this quickening power brings your body into a raptured condition already can you see this is the preparation आपको सिर्फ head stone and cap stone यही हम लोग सोचते रहेंगे लेकिन रैप्चर का कंडीशन अब भी पवित्र आत्मा मिलने के बाद हमारे जीवन को तैयार करता है रैप्चर के लिए प्रिपरेशन हवाई जहाज उड़ने के पहले कम से कम इंजन तो चालू होना चाहिए हाँ? चक्के शुरू होना चाहिए रनवे पे दौड़ना चाहिए यह शुरुआत है आगे में पूरा हो गया नहीं Now the Pentecostal people up there, when they got quickened by the Holy Spirit, listen to me. When those Pentecostal group up there on the day of Pentecost received their abstract deed from God, Now we speak many times about the abstract deed and the message called bridge. Bridge right लेकिन बाकी इतने गहरे बातें हमको कैसे समझ में आएगी ये बेसिक बातें हमको यदि नहीं मालूम पड़ेगा क्या है ये पेंटिकॉस के दिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया उसने क्या दिया है एब्स्ट्रैक्ट बीट एब्स्ट्रैक्ट बीट यदि ये डीट हमारे पास में नहीं तो वतन नहीं मिल सकता रैप्चर और स्वर्गीय स्थान और क्या क्या है जो ब्लेसिंग्स है हमको नहीं मिलेंगे लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डीट ये इंपॉर्टेंट है हाँ पूरा हो गया When, the, when those Pentecostal group up there on the day of Pentecost received their abstract deed from God, sure, it glorified their souls. And you see? They screamed. They screamed. They saw tons of fire separated upon each of them, mm. and it so quickened their body till they could they couldn't even speak in an earthly language anymore. No, sir. It quickened their body to a heavenly language, the place they are going to. Quickening power of God shook their mortal bodies so, till their entire mortal language was transfigured, transformed into an immortal language. जहां पर जा रहा है वहां की आत्मा आकर उनको जिला दिया यहाँ तक इनको ये कर दिया कि उनका लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज चेंज कर दिया वो लैंग्वेज कि उनको जहां पर जाना है एमेन पढ़ेंगे दूसरा फिनिश हो गया नहीं नहीं चलो ठीक है transform into an immortal language what a quickening power what something that belongs if the spirit that raise up Jesus from the dead dwells in your your bodies it shall also quick quicken your mortal bodies इसका रेफरेंस सब लोग क्या सोचते हैं और यीशु दूसरे आगमन में आ जाएगा कब्रों में से जिंदे हो जाएंगे जो जिंदे बदल ब्रदर सिस्टर ये क्विकनिंग पावर आज हमारे लिए अवेलेबल है ये क्विकन करने के लिए ये क्विकन ये जिलाया नहीं जाता है तो वो हमारा बदल जाना असंभव है ये क्विकनिंग होना चाहिए जिलाना जाना चाहिए संजीवित होना चाहिए मुर्दे अभी तो कम से कम जिंदे होने चाहिए क्योंकि कहां से मर गए हम लोग आदम से मर गए yes sir if the spirit that raise up Jesus from the dead dwells in your mortal bodies it shall also quicken your mortal bodies we are quickened then by the power of the living God. Mm. Tongues quickened to a new heavenly language. Can you see them? They were so much quickened. तो उनकी लैंग्वेज क्या हो गई स्वर्गीय भाषा कभी तक मराठी मराठी मराठी करते रहेंगे सॉरी मैं भी मराठी हूं इसके लिए बोलता हूं बाकी लोगों के लिए नहीं बोलता हूं कभी तक हम लोग यही मराठी मराठी तेलुगु तेलुगु हिंदी हिंदी गोवन गोवन कर्नाटका हम लोग यही ग्रुप भाषा के पर लेकिन ये पवित्र आत्मा जब आ जाता है प्यारो हमको क्विकन करता है हमको झिलाया जाता है स्पिरिचुअली और हम लोग स्वर्गीय भाषा स्वर्गीय आनंद स्वर्गीय अनुभव हम लोग अनुभव कर सकते हैं Amen. Amen. 62 0521. Convinced and concerned. Paragraph number 117. We don't need to learn a language. We need to learn a heavenly language that's brought down from heaven क्या by the कहता है power ब्रदर ब्रदर क्या बोलते हैं हमको कौन सी लैंग्वेज Sick- हेवनली लैंग्वेज स्वर्गीय भाषा हम लोग जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्वाइट्स ऑफ फ्रेंच सीखते सीखते सीखते सीखते लेकिन यहां पर हम लोग जाने के लिए वो नहीं सीखते उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है क्या कहता है कि उनको इतना कुकर किया संजीवित किया गया ताकि वो कौशी जहां पर जाना है वहां की भाषा बोलने लगे हाल प्रभु की स्तुति धन्यवाद We don't need to learn a language. We need to learn a heavenly language Amen. that's brought down from heaven Amen. by the power of Holy Ghost. Amen. कहिए सिर्फ उधर आदमी नहीं भरने का अपने को सिस्टर्स भी चाहिए एमेन भाई बताइए चाहिए क्या नहीं है क्या आपको ही जाना है उनको नहीं जाना है ना हाँ हमें भाई ब्रैंडम ने बहुत सिस्टर्स लोगों को देखा बताना चाहता हूं आप लोगों को भी देखा Yes, sir. That's brought down from heaven by the power of the Holy Ghost, Amen. language of the gospel. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Latin 61 0214. Basic, the basis of fellowship. Paragraph 96 to 100. And there, if you go up to the moon, you couldn't sit down because, say, you jump right back up unless you had some magnet to hold you there. You couldn't stay overnight, you'd freeze to death. In the daytime, you'd burn up. What are you going to do when you get there? Mm. I don't want to go there. I want to go where I'm at home. That's on the other side. That's right. A flight in a moment, in a twinkling of an Amen. eye. Be caught away in the rapture and go to be with the Lord Jesus, where we live forever. Not something trying to stick yourself on something, something that you already you're already there to stay forever. What a glorious thing that is. Amen. So, वहां पर अब दे- दूसरा एक पढ़ेंगे हम लोग 60 0911 evening message five definite identification of the true church. ठोस प्रमाण सच्चे कलिसिया का क्या ठोस प्रमाण 106 पैरा 103 से 118 तक मिनट काफी लंबा है लेकिन शॉर्ट में देख सकते हम लोग चल रहा है हाँ एक मिनट एक सौ तीन से एक सौ तीन से एक सौ अठारह तक है लेकिन एक सौ तीन और एक सौ छह पड़ी है oh I am glad I am a believer wait a minute and is a conjunction tying the sentences together and these signs oh I thought you don't you didn't believe in sign जब ब्रदर ब्रम कहते हैं कि सच्चे कलिसिया का जो कमीशन सेवा प्रभु ने यशु ने दिया क्या दिया मार्कुस सोलह सोलह से दिया रहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और ये चिन्ह विश्वासियों के साथ में हो गए अंतिम समय के बाकी लोगों को हमको डिनामिनेशन का कुछ नहीं करने का लेकिन अंतिम समय में कलिसियाओं के अंदर बहुत से लोग कलिसिया के लोग बहुत से सेवक लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मानते नहीं है कहते हैं कि हमने क्या मैसेज पाया तो आप सोचते हैं हमको पवित्र आत्मा नहीं है अरे मैसेज क्या यीशु भी रहेगा तुम्हारे साथ में तो भी तुमको पवित्र आत्मा नहीं है यीशु जैसे पास्टर ने बताया यीशु साथ में जो है वो कहां पर होना चाहिए अंदर होना चाहिए लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास में मैसेज है मैसेज है मैसेज अरे तुम्हारे पास में मैसेज होगा कौन सा बाइबल का और किताबों के अंदर टेप के अंदर पत्र श्यौना याकूब के पास में जिंदा वचन था वचन देहधारी फिर भी वो कुछ नहीं यीशु चाहता है कि जो तुम्हारे साथ में है वो तुम्हारे अंदर हो आगे में oh I thought you didn't believe in sign That's Jesus' own words. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमको चिन्ह की आवश्यकता नहीं भाई ब्रैड कहते हो भाई सोचा तो तुम बिलीवर है बहुत से लोग नहीं मानते ये जो वरदान जो है इसके पर विश्वास नहीं करते पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते ये जो दान वरदान है उसके पर विश्वास नहीं करते अन्य भाषा पर बात करो विश्वास नहीं करते अन्य भाषा का ही चल रहा है भाई ब्रहण कहते हो भाई सोचा कि तुम पहले बिलीवर है लेकिन तुम अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करता मैंने तो सोचा तुम बिलीवर है तो बिलीवर है वही बिलीव करेगा क्या ना ये चिन्ह किसके लिए अनबिलीवर के लिए नहीं है जो सो कॉल जो एंड टाइम के मैसेज बिलीवर कहलाने वाले उनके लिए भी नहीं हो सकता जो विश्वास नहीं करते ये सिर्फ विश्वास के लिए Amen. आगे 106 तक पूरा पढ़ू वन जीरो फोर से चलेगा ठीक है देखिए this shall signs shall not they may be sometimes they do this shall follow them that believe now we are going to see whether you believe it believe or not अब ये चैलेंज है ये चैलेंज है चुनौती है कि तुम विश्वासी है या नहीं है कहता है कि ये चिन्ह तुम विश्वास करते हो ये साइन तुम विश्वास करते हो कि विश्वास करने वालों के साथ में ये चिन्ह होगे यदि नहीं है तो भाई ब्रम कहते हैं कि तुम विश्वासी है ही नहीं hmm. यह चुनौती है हमारे लिए नहीं मिला वो बात अलग है अब सुन रहे दान मिला नहीं यह बात अलग है लेकिन विश्वास करना जरूरी है प्रभु दे देगा प्रभु दे देगा हे मैन पढ़ेंगे they might say sorry now you going to see whether you believe or not going to see whether your organization organization believe or not तुम्हारा चर्च विश्वासी है या नहीं they might say they believe Jesus said these signs will follow them that believe. Mm. Why? They deny those signs. Right. Because the scripture said, These signs shall follow them that believe. How much? In my name they shall cast out devils. And you that don't believe in divine healing, your churches, this is taped. You understand? I'm not only talking to you, somebody else is going to hear it. Exclaim that you believe in God and believe in the commission that your church is commissioned to take the gospel. Amen. And the very first thing is divine healing. Mm. Can you see? Yes. जो भी दिए है मार्क 16 में आगे में जाके भाई ब्रहणम कहता है कि हीलिंग चंगाई जो है दुष्ट आत्माओं को निकालना है अन्य hmm. भाषा बात करना है ये सब चर्च को प्रभु ने दिया है Amen. ये प्रेशियस बातें हैं प्रभु ने हमको धन दिया ये हमारा है शैतान हमसे छीनना चाहता अन्य भाषा ले लेगा तो हम प्रभु के करीब इतना जो होना चाहिए नहीं जा सकते In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, and you poor Nazarenes call them a bunch of tongues people, and you poor Nazarenes call them a bunch of tongues people. You wouldn't even sit, set them, set in church with them. <laughs> And that awful, what are you going to do When you get to heaven, mm. Jesus died speaking in tongues. Are you listening? यीशु मसीह मरते time mein कौन से भाषा में बोल रहा था वो ना तो अरबाइक है यीशु अरबाइक भाषा बोलता था हिब्रू नहीं अरबी भाषा बोलता था कभी हम सोचे कि इब्रानी भाषा इब्रानी भाषा भी नहीं है लैटिन नहीं है दूसरा कोई दुनिया का भाषा नहीं है कौन सा भाषा बोल रहा था Jesus died speaking in tongues they said he spoke and he spoke in another language sure he did he did इसके लिए उसका तर्जुमा नहीं किया गया है यीशु मसीह उनको प्रकाशन दिया कि वो अन्य भाषा का मतलब क्या है इसके वजह से हर एक लैंग्वेज में लिखा है उसका अर्थ क्या है ये वाली लैंग्वेज में बोल रहा था ये हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर <laughs> कौन से भाषा में बोल रहा था यह स्वर्गीय भाषा यीशु ने हम क्यों भाषा का इनकार करें गधा भी बोलता है अन्य भाषा में बोला है क्या नहीं बोला गधे ने बोला अन्य भाषा क्यों हम लोग इनकार करते हैं क्यों नहीं चाहिए हमको हमको चाहिए ताकि हम प्रभु के और भी करीब आए yes. और नजदीक में आए तो अभी हमको ये आवश्यक है तो उसके पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा अन्य भाषा नहीं चाहिए पहले हमको <laughs> अन्य भाषा नहीं मांगे हमको क्या चाहिए पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा हमको दे देगा पहले तो पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा हमको दे देगा लेकिन बहुत से लोग हमको अन्य भाषा दे हमको अन्य भाषा दे वो था ना शिमोन जादूगर प्रीतों के कामों के अंदर ये ऐसा नहीं है किसको दिखाने के लिए और किसको प्रभु के साथ में भेदों की बात करने के लिए आत्मा में आत्मिक बातें बोलता है बाकी लोगों को मालूम नहीं है बहुत से भेदों की बात यदि हमको प्रकाशन चाहिए स्वर्गीय बातों का स्वर्गीय चीजों का तो हमको ये आवश्यक है बाकी चीज आवश्यक है तो ये भी आवश्यक है बाकी छोड़ के यही मत पकड़ो बाकी भी ले लो और ये भी अब छोड़े ना सर इसके लिए प्रभु की बहुत से कोटेशन है लेकिन मैं उसको ये कर देता हूँ क्योंकि हमें काफी चीजें कल हमने देखा था लेकिन हम पढ़ नहीं सके ब्रदर मैडम कोटेशन देता है कोटेशन नहीं बल्कि एक्सप्लेन करता है परमेश्वर ने यशया के जरिए से कहा कि मैं उनके साथ में तुतला क्या नहीं हिंदी में क्या बोलते तुतली भाषा में या जो भी कुछ है भाई माफ माफ करे मेरे को भी नहीं आ रहा है वो तुतली भाषा कुछ है तो उस भाषा में बात करूंगा लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे लेकिन प्रभु बात करेगा एमेन कहता कि उसमें विश्राम है उसमें विश्राम है Amen. कोई बोलेगा कैसे विश्राम ब्रदर सिस्टर जो अनुभव करते हुए उनको मालूम पड़ेगा ये मैं उसमें विश्राम फिर वृद्ध कहते हैं कि बहुत से लोग अन्य भाषा में क्यों नहीं बात करते क्यों the reason people don't speak with tongues many times They don't know how to yield themselves to the spirit. कैसे आत्मा के अधीन में होना तैरना कैसे मालूम पड़ेगा बहुत से लोगों को तैरना मालूम नहीं है क्यों नहीं मालूम पानी में पानी में उतरे नहीं कैसे उसके अंदर उतरना है कैसे तैरना ये हमको नहीं मालूम इसके वजह से बहुत से लोग अन्य भाषा में क्यों नहीं बात करते उनको मालूम नहीं किस प्रकार से हम उस आत्मा के अधीन में हो जाना अभी अपने पैर हम लोग इधर ही जमा के रखेंगे तो नहीं तैर सकते वो जकेल के विजन के अंदर नहीं नदी के पास में गया इधर ही खड़ा है फिर गया थोड़ा आगे पानी इधर तक आ गया फिर भी नहीं अनुभव नहीं है गया घुटने तक गया इधर तक गया इधर तक फिर भी मालूम नहीं क्योंकि पूरे तरीके से समर्पण यील्ड नहीं हुए लेकिन बोला अभी नहीं और भी आगे जाएगा तो पैर ऊपर आ गए और ये तैरने लगा आपको समझ में आ रहा है उस आत्मा पानी अवेलेबल है आत्मा अवेलेबल है लेकिन उसके अंदर हम लोग किस प्रकार से ईल्ड करना उसके अधीन में हो जाना ईल्ड करना बोलेगा तो उसके अधीन में हो जाना अपना पैर नहीं जमा के वो हम लोगों को तैरना सिखाता है नहीं पैर नहीं कभी भी नहीं तैर सकते नहीं तैर सकते उसके अधीन में हम लोगों को हो गए तभी मालूम पड़ेगा तभी मालूम पड़ेगा कि आत्मा में जाना क्या अनुभव है इतना भी खड़ा हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कैसे आत्मा में अनुभव आता है ठीक है कहता है glad this question okay just leave that one भाई ब्रहण कहते हैं कि मुझे भी something just happen to me अच्छा वो हमने कल कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भाई बहन हम फ्रेंच में बात कर रहे थे काय के लिए जो लेडी जो मरने पर थी उसके लिए इंटरसेशन का जो प्रार्थना मध्यस्थ की प्रार्थना वहां पर वो कर रहा था सो so, बाद में I believe but I do believe that the spirit filled person that lives under the altar of God No doubt sooner or later we'll have an experience of speaking in tongues. प्रार्थना के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रभु के संगति में रहेगा आज नहीं तो कल वो बातें करेगा हमें तो हमको क्या दिक्कत है सिर्फ हमको किसी ने बताया नहीं और हमने अपने आप को पकड़ के रखा जब पवित्र आत्मा आता है हम लोग शर्माते हैं कभी कभी कोई क्या मैं क्या चिल्लाएगा नहीं तो ये करेगा वो करेगा अरे उसके लिए आप चिंता मत करिए कि मैं कुछ ऐसा अजीब प्रकार का बर्ताव करूंगा नहीं नहीं उससे आप चिंता मत करिए अपने को ऊपर जाने का आमेन सो कहता है कि आज नहीं तो कल वो बातें करेगा spiritually speaking in tongues and prophesying is to edify the church कलिसिया की उन्नति होते है तो हम लोग क्यों कलिसिया की उन्नति हम रोके उसमें से आपको और हमको और कुछ प्रभु उसमें से वरदान दे सकता है ठीक है दो प्रकार की भाषा है question and answer hundred and fourteen year दो क्या hundred and fourteen, uh, five. Nineteen sixty one का है ये नाइनटीन सिक्सटी वन बारह जनवरी nineteen sixty one brother Branham कहते हैं कि मैं बीच में ही पढ़ रहा हूं okay two forty one there are two tongues of angel and tongues of man दो प्रकार की भाषा एक आदमी के लिए जो अन्य भाषा है लेकिन उसका तर्जुमा कर कर लोगों को समझ सकता है दूसरी भाषा जो उसका तर्जुमा नहीं होता वो स्वर्गदूतों की हेवनली लैंग्वेज होती है स्वर्गीय भाषा व्यक्ति और परमेश्वर दोनों आपस में बातें करते हैं ये दो प्रकार की भाषा ना the tongues of angel is when a man praying to him और टू गॉड अलोन दूतों की भाषा कौन सी है मनुष्य विश्वासी वो अपने प्रभु से बातें करता है वो है स्वर्गदूतों की बोली लेकिन हिंदी मराठी तेलुगु तमिल नहीं रहेगा ओके अन्य भाषा जब परमेश्वर से बातें करता है but when he speaking the language it is to be interpreted in the church for edification of the church he that speak in unknown बोलेगा तो कलिसिया के उन्नति के लिए जो भाषा अब ब्रदर ब्रदर ने कहा कि ये दोनों भाषा में फर्क वही कर सकता है बाकी लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा उसी को मालूम पड़ेगा जिसको इसका दार है कि यह स्वर्गीय भाषा है या ये मनुष्य के लिए भाषा आ रही है क्वेश्चन आंसर में दिया लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं okay there are two different languages men of tongues of man and tongues of angels भाई ब्रैनम उसके बारे में खुद के बारे में कहता था वो किस प्रकार से अन्य भाषा में बात करते थे आ, सेम इसमें ब्रदर ब्रैनम मैं क्वेश्चन नंबर दे देता हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 114 में ही है पैराग्राफ 278 uh, उसके अंदर लास्ट दो लाइन से तीन से the person that had the gift they will be able to tell or can they be able to tell the difference between the angel tongues and the angel of the or the uh, message that comes through बोलेगा तो वही बता सकता है ठीक है क्या नंबर 278 कितने लोग अन्य भाषा में बात करना चाहिए अभी उसके अंदर दो प्रकार की भाषा दी है जो इंटरप्रिटेशन के लिए चर्च में आते तभी बारी बारी से ये करें उसका इंटरप्रिटेशन हो है। लेकिन बाकी जो दूसरे एंजल की भाषा खुद और परमेश्वर के बीच में कितने लोग कर सकते हैं सब करना चाहिए सब करना चाहिए पढ़ा उसी के अंदर पैराग्राफ 300 300 टू 302 बीच में ही पढ़ रहा हूं मैं कहता है कि मैं चाहता हूं I would that you all spoke with tongues मैं चाहता हूं कि सब अन्य भाषा में बातें करें दैट स्टंट यू क्या आश्चर्य लग रहा है <laughs> क्या शौक लग रहा है भाई ब्रैनम कहते तो मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो भाई ब्रैनम कहते क्या तुमको शौक लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए एंड प्रॉफिट की इच्छा है कि हम सब विश्वासी अन्य भाषा में बात करें यदि कोई प्रीचर कहता है कि हमको जरूरी नहीं है तो हम किसकी सुने प्रॉफिट की सुनेंगे yes. क्योंकि वो परमेश्वर से आया हुआ क्या भांडुप से आया उसकी सुनेंगे जो प्रभु से भेजा गया है उसकी बात हम सुने वो हमको बता रहा है रास्ता वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो कहता है तुमको शौक लगा क्या <laughs> शौक लगा नहीं ना इतना भी जबरदस्त शौक नहीं है क्योंकि आप तैयारी से आए हैं लेकिन यह शौक किसके लिए है जो आके बताया कि टाइम को अपने को भी थर्ड पुल का कैप स्टोन हेड स्टोन अरे पूरे स्टोन भरे हुए इधर <laughs> पहले ये तो फाउंडेशन तो ले लो आ? हाँ? उसके बिना तो रैप्चर नहीं बुरा कुआरिया कहां पर लटक गई वहां पर प्रॉफिट ने कहा ये लिया जैसे बवंडर में आग में से बवंडर में से निकल गया वैसे अंतिम समय में परमेश्वर बेदारी भेजेगा आत्मा की बेदारी वर्णवीड आके कलेशिया उठा लिए जाएगी ये आत्मा ये बवंडर ये आग जैसे सेवक ने बताया ये ला आग लगनी चाहिए ये मैं प्रभु हमारी सहायता करे और मुझे भी हमको शौक की ये नहीं होना चाहिए I would that you all spoke with tongues. I wish you all would speak. मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बात करो कौन कहता है प्रॉफिट इससे बिलीव नहीं करता है किसी ने बोला ब्रदर ब्रैनम तुम विश्वास बोलता है गेट द बिहाइंड यीशु ने कैसा शैतान को बोला था कौन कहता है प्रॉफिट विश्वास नहीं कितना हम लोग आपको मैं मेरे को सुबह के पांच बजे तक समय दीजिए हम लोग पढ़ेंगे पूरा किताब पढ़ने का है यस यदि आप कहते हैं कि हम विश्वास करते तो ठीक है थोड़ा शॉर्टकट कर दूंगा ग्यारह बारह बजे तक All of you spoke in tongues. It would be fine. Yes. अच्छा हो जाएगा Amen. Amen. ठंडी लगा होगा तो अंदर आ जाइए <laughs> क्योंकि अनाउंस किया गया बॉन्ड फायर हो जाएगा लेकिन ये ये फायर अपने अंदर आना पहले ये जरूरी है right correct correct correct yes so उसके अंदर तीन सौ बारह so we want the gift of prophecy plus yes. the gift of the speaking in tongues. Amen. Yes. हमको भविष्यवाणी का भी दान चाहिए और हमको अन्य भाषा का भी दान चाहिए जब अन्य भाषा तर्जुमा किया जाता है when it's interpreted it is a prophecy भविष्यवाणी है सो so, थोड़ा सा और भी पढ़ लेंगे हम लोग बाबा आप आके पूछिए इधर किधर है बाबा आप पूछिए आवाज नहीं आ रहा है मेरे को <laughs> ओके हम लग जाएंगे बाप रे बहुत चीजें है बहुत से चीजें हैं brother sister My brother Branham क्या कहते हैं कि जब हम लोग अन्य भाषा में बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं प्रभु के करीब आते हैं yes. क्या बोलता है जब हम लोग अन्य भाषा में बात करते हैं प्रभु के करीब आते हैं किसको नहीं चाहिए करीब सो so इसके लिए हम लोग हरेक प्रॉफिट ने कहा I am close question number है मैं लगाता तो ये क्वेश्चन वन का ही है कहता है सेवन बीच में पढ़ रहा हूं I am close to him when I speak in tongues और जिनको जिनको अनुभव है उनको मालूम पड़ेगा yes. क्यों महसूस होता Amen. क्या कहता है brother Branham I am so close to him where I speak in tongues Amen. I will कहता है कि I will walk out in the apple orchard और कहता है कि ओ oh गॉड अपने हाथों को उठाते हुए अन्य भाषा में बात करता है अन्य भाषा में चिल्लाता है अन्य भाषा में बात करता है <laughs> it goes on speaking in tongues बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो जब भाई ब्रदर पर्सनल लाइफ के अंदर इतना ये करता था ब्रदर सिस्टर हमको तो चाहिए ना yes. ये मैसेज हम लोगों के लिए है ये सब बातें हमारे लिए शैतान हमसे इसको छिपा के और किसी के जरिए से बताता है जरूरी नहीं है hmm. अरे वो तो दारों के बारे में बोलता है कि तेल की भी जरूरी नहीं तेल की जरूरी नहीं इन बातों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैसेज पढ़े मैसेजेस पढ़िए सुनिए और जो कोई आपके जो सेवक कर आपको समझाते हैं उसको समझ के लीजिए एमेन सो प्रभु आपको सहायता करेगा बहुत से चीज बोल रहा पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बात करता है सिक्सटी थ्री पैराग्राफ है लास्ट सिक्सटी फाइव का बहुत सी चीज़ें हैं ब्रदर प्रणाम एक्सप्लेन करते हैं मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ साढ़े नौ हो रहा है उधर साढ़े आठ बचा हुआ तो एक बात बताना चाहता हूं कि ये हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमको मिलना चाहिए पवित्र आत्मा मिलना चाहिए कैसे भी करके हमको ये आवश्यकता है कोई भी हालत में हमको चाहिए उसके बिना हमारा नया जन्म नहीं है उसके बिना हमारा आप बोलेंगे कि ब्रदर आप अभी है ना और कुछ नया कुछ पिटारा खोल रहे नहीं भाई वही नहीं है ये पूरा भरा हुआ हम लोग सोचते हैं हमने पानी का बपतिस्मा लिया हम आए पुलपिट के पास में थोड़ा बहुत कुछ रोए और बाद में हमारे पाप क्षमा हो गए और हमको अच्छा लग रहा है फिर बपतिस्मा लिया पानी का बाद में हम लोग कलिसिया में आने लगे एक्टिविटीज करने लगे तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म हो गया लगता है कि नहीं लेकिन अभी भी वो नया जन्म नहीं है प्रोसेस में है प्रोसेस में है क्योंकि हम लोग जब भी प्रभु का स्वीकार करते हैं पुलपिट के पास आते हैं प्रभु से या अपने जगह में प्रभु रो के प्रभु से कहते प्रभु मुझे माफ कर दे प्रभु माफ कर देता जब हम विश्वास करते कि यीशु हमारे लिए मर गया प्रभु मुझे माफ कर दे प्रभु विश्वास योग्य माफ कर देता है हमको बाद में माफ करने के बाद में हमको शुद्धिकरण का जैसे पास साहब ने बताया शुद्धिकरण भी चाहिए नहीं तो आत्मा दूध वाला हमको तो दूध चाहिए सुबह लेकिन बहन ने लाया कटोरा रात का जो मटन करी का था ऐसे धोके पानी फेंक के दूध वाले के पास में हाथ दे दे दो भैया दो किलो डालो <laughs> लीटर दो लीटर डालो बहन जी दूध तो मेरे पास में केटल भर के बड़ा लेकिन डालेगा लेकिन खराब हो जाएगा बर्तन साफ करके आ बर्तन साफ नहीं है ब्रदर ब्रम कहता है कि एक अपना जो मग गुम हो गया जो चाय पीने का मुर्गी के पिंजरे इधर उधर गंदे इसमें पड़ा हुआ है ढूंढ रहा है मेरा कब किधर गया बाद में उसको मिलता है उसको उठाता है अरे ये कैसा भी क्यों ना हो गंदा हो लेकिन ये किसका है ये मेरा है कितने भी हम गंदे क्यों ना हो लेकिन प्रभु ने हमको चुना कहता कि ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा लेकिन मेरा है बोलेगा तो कॉफी डाल के पीता नहीं है बोलता है ये मेरा है लेकिन गंदा है उसको प्रभु क्या करता है साफ करता है सैंक्टिफाई करता है पवित्र करता है उसके बाद में उसके अंदर भर के बाद में पीता सो आपके और मेरे जीवन के अंदर तब तक वो नहीं भरेगा कि जब हमारा जीवन साफ सुथरा हो गया तो पास्टर ने बताया दिल के अंदर कड़वाट है और बाद में झगड़ा रगड़ा दुनियादारी तो कैसा प्रभु डालेगा अरे दूध वाला ही नहीं डालता तो ऊपर वाला क्या डालेगा देखिए जब हम अपने जीवन को ठीक करके लाएंगे तो मुझे लगता है कि प्रभु तो देने के लिए तैयार है भर भर के देने के लिए कभी नहीं है सो इसके वजह से हमारा जीवन जब पवित्र हो जाता है शुद्ध हो जाता है हम लोग उस नया जन्म के प्रोसेस में से जाते हैं नया जन्म अभी तक हुआ नहीं है प्रॉफिट उसके लिए क्या कहते हैं कहते हैं कि no no no that is not that one कहते हैं ठीक है मैं ये कहता हूं वन मिनट थक गए आप लोग थके नहीं सच बोल रहे यस इधर देखिए बिगॉटन एंड बॉर्न उसमें फर्क है जैसे appearing of the Lord and coming of the Lord are two different thing भिन्न बातें वैसे ही जब विघाटन बोलेगा तो जो गर्भ धारणा हुई अब समझ रहे गर्भ धारणा होना और जन्म होना ये दो बातें बराबर है मेरा किधर गया कोट मालूम नहीं है सब लोग कोट देते पैंट कोई देते नहीं कोट कोट कोट कोट भाई टाइप करके मेरे को भी दीजिए क्या है उसको बॉर्न एंड बिगॉटन गैप रख के ये हमको लेना पड़ा क्या करते हैं समझ में तो नहीं आता है नासिक में बड़े बड़े किसान अंगूठा बहादुर मालूम नहीं पढ़ना लिखना लेकिन बड़ा फटफटी जो रॉयल इनफील्ड ढक ढक ढक ढक ढक ढक जाएगा धोती है पगड़ी है और हाथ में बड़ा घड़ी है मालूम तो नहीं घड़ी बजा कितना लेकिन रास्ते से बच्चे जाते स्कूल के मामा मामा रोकता है कितनी बाज ले कितना बजा है तू भी देख मेरे को भी बता अभी ये तो लिया है क्या करूं आप भी देखो मेरे को भी बताओ क्या करूं अपना भाई पढ़, पढ़ा नहीं ना पढ़ा पढ़ता था तो चार पांच किताबें तो ये ग्यारह सौ किताब पढ़ने की हम मुसीबत नहीं आती question answer number four sixty four zero eight three zero evening message 91 paragraph. आप पढ़िए पढ़ते जाइए आप 640830 evening 91 absolutely I just explained that this morning the same on the same thing you've got to have all stages you've begotten of the spirit just like a baby is begotten जैसे In बच्चा पेट में womb of a आ जाता है गर्भाशय में लेकिन जन्म हुआ क्या नहीं हाँ just like a you begotten of the Spirit, just like a baby is begotten in the womb of a mother. अभी माँ के गर्भ में जब भी हम लोग मैसेज सुनते हैं रो के आते हैं प्रार्थना करते प्रभु मुझे माफ कर दे और प्रभु अपना काम शुरू कर देता है क्या हो जाता है जन्म हुआ क्या नहीं, नहीं हुआ क्या होता है but not born until they receive the Holy Ghost. <laughs> देखिए कभी तक जन्म नहीं होता है जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता है ब्रदर एक्सप्लेन करते हैं एक बहन सॉरी मैं बहनों को माफी मांगता हूं विशेष करके सीएम तो ये कभी डिलीवरी के लिए मैटर्निटी होम में है बिगॉटन प्रेगनेटेड गर्भधारणा हुई है डिलीवरी अभी तक हुई नहीं जन्म नहीं हुआ बोलेगा तो गर्भ में आ गया तो जन्म हो गया क्या हुआ क्या नहीं लेकिन अभी वहां पर है तो ब्रदर प्रणाम कहता है कि तीन स्टेजेस नया जन्म के लिए भी ऐसा है पहले क्या आता है वाटर वाटर पानी जस्ट इतना ही मैं बोल सकता हूं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं जन्म के पहले क्या होता है पहली एक्ट क्या होती है पानी लेकिन जब पानी आ जाता है मान लीजिए कि पति बाहर में बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर बेचैन कि मेरे को भी बच्चा होने वाला है मेरे अभी बच्चा आने वाला है बच्चा आने वाला है और कुछ सुनाई दिया पानी आ रहा है ये एक्साइट होता है जाता है कांतिलाल पेड़े वाले के पास में <laughs> और लाता है दो किलो पेड़ा क्या हो गया बच्चा हो गया बच्चा हुआ क्या नहीं क्या हो गया प्रोसेस है लेकिन यदि ऐसा वो पानी का प्रोसेस है तभी वो सोचता है कि <laughs> जन्म हो गया तो बहुत से अंतिम समय के भी विश्वास करते भाई साहब रोते धोते आ गए यहाँ पर तो जन्म हो गया नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रोसेस में से है फिर उसके बाद में वो हो गया जस्टिफिकेशन धर्म ठहराया रहा उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है क्या हो जाता है खोरा जाता है water and the blood second कम से काम अभी खून आ रहा है तो अभी तो बढ़ सकता है पेड़ा बढ़ सकता है नहीं नहीं, नहीं। प्रोसेस में है लेकिन जब बच्चा आउट हो जाता है और तभी वो ब्रेथ ऑफ लाइफ लेता है चिल्लाता है तब वो कह सकते हैं कि पेड़ा बांट सकता है तभी तक मत बोलो क्षमा करिए तभी तक मत बोलो कि मेरा नया जन्म हो गया नया जन्म क्या कुर्सी के पर बैठे बैठे ऐसा हो जाएगा कोई डिलीवरी ऐसा हो जाता है आराम से कभी देखा है मैं तो नहीं गया अभी तक और रूम में रूम में तो अपन नहीं गया लेकिन आवाज आता है बाबा चिल्लाने का यदि जन्म होता है तो आवाज नहीं आएगा तो कुछ तो भी गलत बात है नहीं बोले मेरा नया जन्म हो गया क्या हो गया कुछ नहीं हुआ अरे जना ब्रदर ब्रैनम का एक्सप्लेनेशन है ये मेरा नहीं है कहता है कि कोई भी आप कितना भी हॉस्पिटल फाइव स्टार होटल नहीं रे क्या होटल में नहीं फायदा हॉस्पिटल क्या, क्या होता है ये पढ़ाई की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी किडनी काम नहीं करती <laughs> क्या कहें भाई ये अपना हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल डेकोरेटेड कितना भी डेकोरेटेड रहेगा से रहते डेकोरेटेड कितना भी डेकोरेशन करिए लेकिन जब जन्म होने का ये हो जाता है प्रोसेस ब्रदर ब्रदर कहते हैं कि पूरा वार्ड में सब हो जाता है टेबल पूरा इतना मैस हो जाता गंदा हो जाता वैसा ही नया जन्म ऐसे बैठ के ड्राई आईज चिंगम खाता है क्या हो गया जन्म हो पुलिस ऐसा नहीं होता मैं प्रभु की स्तुति करता हूं बहुत से लोगों को अनुभव जब आत्मा मिल जाता है क्या नहीं होता है एक तो चिल्लाएगा रोएगा पिटेगा शायद चिल्लाना नहीं होता कुछ ना कुछ होता कुछ ना कुछ होता है और होएगा वैसा ब्रदर ब्रम कहते हैं any but is a mess इतना गंदा लगता है तो वैसा ही नया जन्म का भी बात है लोगों को नहीं लगता है कि कोई मेरे को देखे कोई रो रहा है ये रो रहा है या बहुत से आंसू बाहर आए और बहुत डेस्परेट और बाद में चिल्ला रहा है जमीन के ऊपर और वहां पर कुर्सी में बैठे हुए लेकिन बहुत अरे मेरा वो ये इसके साथ में शादी करने का वो मेरे को देखेगा तो कैसा क्या बोलेगा नहीं तो मेरा पति मेरे को देखेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा और बिखर है बोलने वाले ब्रदर सिस्टर हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना ही है पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु भेज देता है और मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर भी मौजूद है लेकिन हम हाँ, उसके अंदर कैसे प्रवेश करना है जब पवित्र आत्मा आता है ब्रदर ब्रहणम क्या कहते हैं जब पवित्र आत्मा आता है हम प्रार्थना करते प्रार्थना कैसी कल हमने देखा था पास्टर ने ये किया था जैसे वो औरत जाके खटखटाती है खटखटाती है खटखटाती है जब तक तू नहीं देगा मेरी विनती को नहीं सुनेगा अरे बच्चे को कुछ पीछे पड़ेगा ना रो रो के रो रो के रो रो के लेके रहेगा बच्चे को मालूम है कैसा लेने का लेकिन बड़े को मालूम नहीं कैसा लेने का उससे ये कितनी अभागी गोष्ठा है अभाग दुर्दैवाची गोष्ठ बच्चे से हम सीख सकते हैं कि बाप से कैसा लेता है माँ से कैसा लेता है देना पड़ता है उसको तो देना ही पड़ेगा अरे वो तो खड़ा है देने के लिए हम लेने के लिए तैयार होना चाहिए सज्जाब वो देने के लिए तैयार है हम लेने के लिए तैयार होना चाहिए और हम अपने आप को पीछे खींचेंगे मेरे को चाहिए और मैं पीछे खींचेगा तो नहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमेगा यदि चाहिए तो आइए विश्वास से आइए बर्तन धो के आइए अपने जीवन में कोई चीज रहेगी उसको निकाल दीजिए एक दूसरे को माफी करिए मैं बड़ा और वो ये वो छोटा है ये सब गर्व घमन सब निकाल दीजिए अपने जीवन के अंदर पश्चाताप हम करना चाहिए यीशु मसीह के चरणों के पास क्रूस के पास में अपना जीवन धुलना चाहिए सच्चा पश्चाताप गॉडली सौरव अपने जीवन में होना चाहिए और जब ऐसे प्रकार से आ जाएगा मुझे लगता है कि टाइम नहीं लगेगा मांगेगा तो दे देगा बहुत से लोगों को शर्माते हैं ये शर्म ये एक सबसे बड़ी रुकावट है शर्म और संदेह डाउट करने वाले के लिए कुछ नहीं होगा जब विश्वास करता डाउट मत करो यदि अपने बाप को दुनिया के अंडा मांगेगा तो बिच्छू देगा नहीं देगा मछली भागने से सांप देगा नहीं रोटी भागने से पत्थर देगा ये उस देने वाले ने बताया फिर विशेष तरीके से तुम्हारा जो बाप जो है दुनियादारी का बुरा है फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छे दान देना चाहता है जानता है तो ऊपर वाला है क्यों नहीं मांगने वाले को क्यों नहीं देगा मांगो तो तुमको मिलेगा हमेशा बोलते हैं कि चिड़िया में कभी कभी वो देखता हूँ जो यूट्यूब में आता है कभी कभी वो चिड़िया आते हैं तो वो बच्चे तो पूरा भूसा करके खिलाती है यदि हम भू नहीं खोलेंगे तो क्या क्या करेंगे मुंह नहीं खोलेंगे तो वो भरेगा कैसा कहता है कि तू अपना मुंह खोल मैं उसे भर दूंगा बहुत से लोगों को क्यों मुंह नहीं खोलते क्योंकि विश्वास नहीं अंदर संदेह करते हैं डाउट करते मिलेगा क्या नहीं याकूब के पत्र में कहता है दुविधा मन वाले को कुछ नहीं मिलेगा पूरी तरीके से विश्वास के साथ में आओ और शर्म छोड़ के यीशु मसीह ने प्यारे बल में बताया उसने शर्म छोड़ी और मांगता रहा मांगता रहा मांगती रही वो क्या छोड़ा वो वो जो सोने वाला बोलता है अरे यार मैं बहुत ये हूं ये हूं क्या करूं लेकिन ये बहुत मांग रहा है शर्म रखेगा तो कुछ नहीं होगा शर्म करेगा तो भूखा मरेगा एक ब्रदर गया साउथ इंडिया से गया न्यू कार्सल में साउथ अफ्रीका अपने फ्रेंड ब्रदर स्टीफन फ्रांसिस के तो बोल रहे थे बोला I told brother Jayaraj my daughter is there so she will take care of you when you are hungry just let her know okay brother so basement में वो अपना किताब पढ़ रहा है स्टडी कर रहा है बाद में लड़की आ गई ऊपर से brother Jayaraj will you like to have something कुछ खाना है तो आपने इंडियन स्टाइल में कुछ ऐसा कर दिया <laughs> शर्म आता है कुछ खाओगे <laughs> वो चले गई तो क्या इंडियन थोड़ी है खाते क्या खाते क्या नहीं तो ऊपर डालते हैं हाथ के ऊपर खाते क्या नहीं तो क्या चली गई एक घंटे के बाद में आ गई ब्रदर जयराज आप कुछ खाना चाहते हैं भूख लगी उसके बाद में ब्रदर स्टीफन प्राइस आ गए Johannesburg se apne ghar mein. Okay, brother Jairaj, everything was, everything was all right. My daughter took care of you. मेरे बेटी ने आपकी सब कुछ देखभाल की खाना भी ना खाया बोलता है नो लड़की को बुलाया तुमने मैं तुमको बोला था कि ये ब्रदर को खाना दो बोल के but daddy I asked him he said no two times I asked him and he said no ऐसा रहेगा शर्म करेगा तो मरेगा बाप को आप मांगो मैं मांगूंगा एक दफे भरा तो नहीं और भी भरने का तेल भरा तो कंज्यूम होता है खाली हो जाता है बत्ती हर दिन भरना पड़ता बराबर नहीं तो क्या मेरे को उन्नीस सौ बहत्तर में मिला था अरे तेल है क्या भी देखना वो हम्म? पुराने इसके ऊपर नहीं रोज तेल भरना पड़ता है हम लोग पुराने मॉडल है तो हर दिन वो बत्ती घसना पड़ता था वो बात को काटो ये करो ग्लास साफ करो सारे भरो रोज तेल भरो सराय की एक दफे भर दिया सो आज हम प्रभु से विनती कर टाइम है ना यस टाइम है हमको टाइम है क्या खाना खाएंगे क्या ये खाएंगे ये खाएंगे खाएंगे जब आप प्रार्थना के लिए आएंगे सेवकगण और जिन भाई बहनों को प्रभु ने अनुभव दिया वो आपके साथ में में आपकी मदद कर सकते हैं ठीक है कोई भी नहीं बोलेगा तो अभी अन्य भाषा बोल नहीं तो कुछ भी बोल देंगे पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाओ अन्य भाषा मत मांगो बोलो पवित्र आत्मा से भार दे प्रभु मुझे और जो भी कुछ तुझे करना करना है तू कर दे मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ yes. लेकिन ऐसा आपका कांटेक्ट जमाइए कि बाजू में कौन दुआ कर रहा है उसके तरफ आपका ध्यान नहीं चाहिए या कौन क्या बोलेगा उसके तरफ ध्यान नहीं चाहिए आज थोड़े समय के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे विश्वास है yes. जिनको चाहिए बिना झकते हुए आप लोग आ सकते हैं ये गीत को गाते हम लोग हाँ, ये गीत सॉफ्ट गीत मुझे बहुत से बातें बोलने का था ब्रदर लेकिन मैंने सोचा कि मैं टाइम को मेंटेन करो आज